Ala, guazen oaira. Ala, guazen oaira. Ala, guazen oaira. Zenbat aliz etorri ote zaidan esaldi hau buru. Ala, guazen oaira. Bizi oso dako nire penitentzia izango alda. Ala, guazen oaira. Ala, guazen oaira. Ala, guazen oaira. Zenbat aliz etorri ote zaidan esaldi hau buru. Ala, guazen oaira. Bizi oso dako nire penitentzia izango alda. Ala, guazen oaira. Ala, guazen oaira. Ala, guazen oaira. Ala, guazen oaira. Ala, guazen oaira. Ala, guazen oaira.